çok acıktım. Sabah çok erken yaptım kahvaltıyı. Hemen sipariş vereceğim. Ahmet, Ahmet, Ahmet. Yani ne istiyorsun söyle. Dolap toprağı yiyeceğim. Birazdan. Az sonra geleceklerinden sonra iştahım birazcık açacak. Yesin bari evde. Lan Müdür. Bak hele bak bak bak. Geriye diye diye. Koş koş koş koş koş. Bu ne lan? Lan oğlum. Vay yabancıca dili vermişsin lan. Ben bundan hiçbir şey anlamıyorum. Türkçesini ver bunu. Efendim o zaten Türkçe görmüş. Az Türk Ana yemeklerimizden birinin ismidir efendim. Lerölde kafede para yemedin mi hiç? Çok güzeldi tavsiye ederim. Ne oldu? Sen çekelim. Yemek yesin ya. Yok şu yıkadım, bir sene kadar. Tamam tamam tamam ben yedim yedim kafede para gittim çok yedim anlarda biz hiç veririz arkadaşlarla Kızılay'da buluşuruz pazar gideriz bizim Abdullah abinin dükkanı var. Narahat olma ben yetiştireceğim narahat olma. Yok sağ ol. Bu da kümendedir. Ayşe.